Je vous présente Philippe, fidèle lecteur de Deleuze Magazine et un grand amateur de champagne. En effet. Nous sommes à Reims, dans le magnifique domaine viticole de Paul-François Vranken, un Belge qui est devenu un des plus grands noms du champagne. Avec près de 300 hectares de vignobles, c'est autour de la Villa Demoiselle que la magie de ce champagne délicieusement frais opère. Pour favoriser la biodiversité et contrôler la qualité des raisins, les mauvaises herbes et la végétation sont autorisées entre et autour des vignes. Une buse dressée vient même à tenir les oiseaux et les lapins à bonne distance. Récoltés à la main, les raisins sont pressurés dans les 24 heures. Après la fermentation en fût, la clarification et l'assemblage, les vins sont mis en bouteille et descendus en cave, où a lieu la seconde fermentation. Après un vieillissement de minimum 3 ans et demi dans l'atmosphère idéale des caves de craie et à une température naturelle de 10 degrés, les bulles se développent. Enfin, il y a l'expulsion des derniers dépôts de levure afin d'obtenir un champagne cristallin. Découvrir ce superbe champagne chez Deleuze et passer des fêtes vraiment exceptionnelles. Santé Santé